有网友留言说自己的动作特别丑，到底是动作的问题还是自己出了问题？大多数情况都是自己出了问题。大多数人都不注意的事儿就是没拿手机自己对自己看一看。你照镜子不行，拿手机录，打哪只手哪个肩在前，然后你打哪个手头垂直于地面。真的这句话真是你真的不要高估自己啊！你打拳你肩膀就是冲前的，头就这样，大多数人都不是这样的，包括腿。 正蹬的时候，或扫踢，无论任何腿部的动作，同侧的手啊，蹬哪个腿甩哪个手，哪侧的肩膀就冲前扫踢，对吧？右肩在前，不能左肩在前。那你正蹬，对吧？有人肩膀是平的，就错了。正蹬的时候，肩膀肯定是蹬右腿，右肩冲前一点点，左肩在后面一点点，这个动作才是标准的，包括顶膝。 很多人反过来去顶，孤性顶膝那不是标准的顶膝，标准的顶膝顶哪个膝哪个肩在前，好吧？这个话题呢，就是讲到这儿了。你能理解刚才我说的？其实你真的你已经离神不远了。你理解不了的，就只能到这儿了哈，好吧？感谢收看，自己按我说的去检查一下。